小さな女の子を見かけませんでしたか水色のコートでフードをかぶった女の子です誰か女の子いや見てないなそれより君も早く逃げた方がいいレギオンがもうじきここに来るらしいあそうですかどうもすみませんでした誰か誰か小さな女の子を見かけませんでしたかあすみませんあの ちゃんと前見て歩きなよ危ないじゃんすみませんヨナどこにいるんだ諦めちゃダメだ僕がヨナを守らなきゃ僕がヨナを守るんだ大丈夫立てるああありがとうございますさっきから誰かを探しているのはい 妹とはぐれてしまってくすんだ水色のコートを着ているんですその子かどうかわからないけどそんな色のコートを着た子なら見たよ本当ですかお屋敷の方に歩いていったね顔まで見られなかったから女の子かどうかわからないけどお屋敷あああの通りの向こうに大きな森があるでしょあそこら一帯はすごい金持ちのでっかい家でこの辺の人たちはお屋敷って呼んでるんだよそっちの方角に歩いていったな ありがとうございます気をつけるんだよレギオンが近くに出ているって言うからねはい